தயவு செய்து தளர்வினை இடைவெளியை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் What was this? Golden Gate Station. 如此站，请小心。தயவு செய்து தளர்வுகளை இடைவெளியில் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்